mærk, hvor luften sidrer. Se på vandet, hvor det glitrer. Jeg har masser af tid, og slet ingen nu. Her er duft af tang og tjære. Det er lige til at bære. Tør en fisk på I kan føle my glad